Hello wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wazamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo nitaenda kuonesha jinsi ya kutengeneza mafuta ya nazi nyumbani ndani ya siku moja. So without further ado, let's get to the video. Kwanza kabisa utahitaji nazi iliyokomaa, alafu utahitaji nyundo, alafu utapasua nazi yako Na nazi ambayo imekomaa huwa ina mafuta mengi zaidi kushinda nazi ambayo haijakomaa. Kwa hiyo hakikisha unachagua nazi nzuri ambayo imekomaa ili uweze ukapata mafuta mengi. Alafu ukimaliza hapo ni muda wa kutoa kifuu. Kama una mbuzi itakurahisishia kazi kwa sababu utakuna tu nazi yako, ila kwa kuwa mimi sina mbuzi kwa hiyo kitu nitakachofanya ni kutoa hicho kifuu, alafu kutoa haya maganda meusi ambayo yako kwenye nazi, ili kufanya mafuta yangu yawe masafi. Ukishamaliza kumenya hayo maganda meusi, sasa hivi utakatakata katika vipisi vidogo ili uweze ukatengeneza uh, tui lako la nazi. So utakatakata vipisi vidogo vidogo Ukishamaliza kukatakata hivyo vipisi vidogo, sasa hivi ni muda wa kuweka kwenye blender. So nimetumia nazi mbili, sasa hivi nitaziweka tu kwenye blender. Ukimaliza hapo utaweka maji Haya maji yatakusaidia ili uweze ukasaga nazi yako kwenye blender. Na kama we hauna pia mbuzi, unaweza ukatengeneza tui lako la nazi kwa njia rahisi bila kununua zile ambazo zimeshatengenezwa dukani. So hii ni kama vile inakusimplify, inarahisisha process, inakusimplify, inarahisisha process nzima. <laughs> Ukimaliza hapo utachanganya vizuri kama kuna vipisi vyovyote vimebakia ili kuweza kuisaga nazi yako isagike vizuri. Ukishamaliza hapo, sasa hivi ni muda wa kutengeneza tui, yaani maziwa ya nazi wanaita coconut creamer, ah? yeah, cream ya nazi. Sasa hivi tutakamua tui letu, nimeongezea maji Alafu nitaeka kwenye maji mengine ambayo ni ya moto, nitaeka hayo machicha ya nazi ili kuweza kukamua tui namba mbili. Kuna video yangu nyingine ambayo nimeonyesha jinsi ya kutengeneza mafuta ya nazi bila kuyachemsha. Nitawawekea link hapo juu. Kama unataka kwenda kuiona hiyo video, please bonyeza hiyo link hapo juu. Tukishamaliza hapo, tutakamua tui namba mbili. na sasa hivi tutaweka kwenye chombo ambacho kitaweza kuingia ndani ya fridge. Kwa hiyo tutahifadhi tui letu kwenye hicho kibakuli ambacho ni kidogo. Baada ya muda wa masaa manne, nitatoa tui langu la nazi. So utaona cream imepanda juu, kwa hiyo sasa hivi ni muda wa kutumia hiyo cream na kuibandika jikoni ili kuweza kutengeneza mafuta ya nazi. So kama mnavyoona cream iko vizuri kabisa, so nitaweka tu jikoni alafu nitaacha kwa muda wa dakika ishirini. Na wakati wa kuchemsha hii coconut cream utasikia harufu nzuri sana, yaani jiko lako litanukia, litakuwa linanukia very good, yaani vizuri sana so yeah. Na kuna mtu aliniuliza kwenye post yangu ile ya uh, kuhusiana na mafuta ya nazi kama haya yananukia kama yale mengine ambayo hayajachemshwa. Ukweli ni kwamba haya mafuta yananukia zaidi ya yale mengine, yaani yananukia vizuri. Nyumba nzima ilikuwa inanukia kama mtoto mdogo. So yeah, haya yananukia, yana harufu zaidi kuliko yale mengine. Kwa hiyo kama wewe unapenda harufu ya mafuta ya nazi na unataka kutengeneza, basi hii ndo njia rahisi ya kutengeneza mafuta yenye harufu ya yale mafuta ya nazi kabisa. So utaacha jikoni achemke. Hii proses nzima itatumia kama dakika ishirini Kama naona uh, cream imeanza kujitenga yenyewe, na pia kitu kingine mnachotakiwa kujua ni kwamba hii ndo njia rahisi ya kutengeneza mafuta ya nazi na pia kupata mafuta mengi zaidi kuliko ile njia ya kuacha. Kwa hiyo hapa inakamua mafuta yote ya nazi. Hii ndo njia nzuri ya kupata mafuta mengi kama unahitaji mafuta mengi. Kama unavyoona hapa hivi mafuta yanakaribia kutokezea, kwa hiyo utaendelea tu kukoroga vizuri na kuyaacha yaendelee kuchemka. Baada ya muda utaona cream itajitenga. So kama mnavyoona hapo cream imejitenga yenyewe, iko yenyewe na mafuta yanakopo yako yenyewe. Taendelea kukoroga hapo bado kuna maji kidogo, kwa hiyo utaendelea kukoroga Alafu kama mnavyoona cream imeungua, kwa hiyo inakuashiria kuonyesha kwamba mafuta yako yako tayari. Sasa hivi tu nitaweka mafuta yangu kwenye kikopo. Hakikisha kabla ya hapo, hakikisha mafuta yamepoa, kisha mafuta yamepoa kabla hifadhi Kwa hiyo make sure mafuta yamepoa vizuri, kwa sababu Inategemeana na kiko, kikopo ambacho utaweka mafuta yako, kinaweza kikapasuka. Kwa hiyo hakikisha mafuta yamepoa vizuri kabla ya kuhifadhi. Yeah. Kama mnavyoona mafuta yetu yako tayari yani mafuta ni mazuri sana, yananukia jiko zima, yani jiko linanukia kama mtoto. So yeah, hayo ndo mafuta yetu, sema rangi yake ni ya njano, sio meupe kama virgin oil. Kama unataka kuona video yangu ile nyingine ya kutengeneza mafuta bila kuyachemsha, nitakuwekea link hapo juu. Uh, nenda kaangalia hiyo video na mwishoni nachotaka kuwaambia tu ni i hope mtakuwa mmeenjoy hii video kama umeenjoy hii video usahau kunipa like usahau pia kushare hii video na marafiki zako na kitu kingine niachie comment yako hapo chini na tutaonana kwenye video nyingine bye